Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kurie ir interjero dizainerė ir šiandienos tema yra laisvai pastatoma vonė. Kodėl nusprendžiau apie ją šnekėti? Dėl to, kad dabar ypač populiarėja tokio tipo vonės ir nėra su jomis viskas jau taip paprasta, reikėtų apgalvoti tam tikrus dalykus, tai vat būtent visus juos ir noriu čia papasakoti. Ir e, iš tikrųjų kai kurių dalykų net nežinau, net nesusimašiau apie tai, kadangi pati tokios vonios neturiu, bet e, ši visa diskusija apie laisvai pastatomas vonias prasidėjo mano Instagram profilyje. Tai tenai tikrai nemažai buvo atsakymų, patirčių ir e, ir straipsnį iš tų patirčių parašiau ir iš savo įžvalgų, tai tiesiog noriu dabar padaryti ir video formatu visą šią informaciją, kurie nepatinka skaityti. Tai ką reikėtų apgalvoti prieš renkantis laisvai pastatomą bonę? Tai pirmas dalykas yra užimama vieta. Na, tikriausiai pastebėjote, kad laisvai pastatomos vonios yra ganėtinai didelės, e, tad natūraliai joms e, pastatyti reikalingas didesnis plotas. Tai kažkokiam standartiniam mažos kvadratūros būte, vonios kambaryje greičiausiai tokia vonė netilps, nes e, kaip sakau, ir matmenys jų didesni. Ir šiaip reikėtų palikti tokį pagarbų atstumą aplink tą vonę, kad ir ji atrodytų taip didingiau ir jos tas grožis atsiskleistų ir kad tiesiog e, iš praktinės pusės būtų galima lengviau prieiti, pavalyti, pašluostyti ir panašiai. Taip pat viena sėkėja rašė tokį kuriozinį atvejį, kad e, buvo labai patenkinta, kad dar nesusimontavo durų, kadangi būtų tada niekaip netilpę įnešti vonę pro tas duris. Tai va, atkreipkite netgi dėmesį į tokius dalykus. Tai sekantis dalykas būtų valymas. E, čia yra ir blogoji pusė, ir geroji pusė. Aš iš tikrųjų visą laiką buvau nusiteikusi ganėtinai neigiamai. E, prieš būtent laisvai pastatomas vonias, nes e, man atrodė, kad ten yra tikrai žymiai daugiau valymo. Tiksliau, e, sunkiau prieiti prie kraštų, nes tavo nebūna tokia išgaupta dažniausiai ir tenais už jos lieka tokios laisvos vietos ir jeigu labai maži atstumai tarp sienų, tai tiesiog labai sunku prie jų prieiti. Tai kaip ir yra tiesos tame, tikrai nemaža dalis moterų patvirtino, kad e, sunkiau šiek tiek yra valyti, bet e, ten nėra kažkokios problemos kai kurioms, ar skudurą užkišti, ar dar kažką, tai tiesiog įsivertinkite tai, kad gali būti šiek tiek sudėtingiau, va būtent grindis e, pavalyti. O Kalbant apie pačios vonios valymą, tai čia netgi yra pliusas laisvai pastatomam voniom, kadangi e, jos yra plonų briaunų ir ant tos vonios jau niekas nebepasideda, ji nesiglaudžia taip prie vonios kaip ta standart, prie sienos kaip ta standartinė vonia. E, tai tiesiog e, pačios vonios valymas yra žymiai paprastesnis, ten tiesiog ar tai su dušo srove praplauti, ar tai su kažkokia šluoste prašluostyti tas breunas ir tiek. O jeigu atlygintume su standartinė voneta, kuri prie sienos e, statoma ir lydžiama, tai tiesiog vat ir esat tikrai pastebėję ir tie krašteliai jau ir papelyje, ir tada ir pačias plyteles jau reikia dažniau valyti. Na, tiesiog daugiau darbo va šioje vietoje būna su standartinė vonia. E, trečias dalykas būtų maišytuvai. Tai laisvai pastatomoms vonioms dažniausiai renkamasi yra sieniniai maišytuvai ir būtent patinkiniai, nes tiesiog jie dailiau atrodo bet galima rinktis ir iš grindų, ant grindų pastatoma maištuva, tik tais, e, aišku, jis ir brangiau kainuos ir jo pajungimas bus sudėtingesnis, ten jau reikės iš anksto nusimatyti tam ir vietą ir paruošti viską, tai tiesiog bute to padaryti greičiausiai neišeis, nes tikriausiai reikėtų kelti grindis, o to daryti nesinori. Tai va, tai, tai nebent statėtas namą ar gyventą name, kotedže mm, ir galite iš anksto tam pasidaryti vietą, tada grindinis maštuvas tikrai visai geras dalykas, bet vėlgi e, tai yra papildomas aukštas daiktas, kurį reikėtų valyti. Dar galimas variantas maišytuvus ir visą dušo sistemą montuoti į vonios kraštą, bet e, dėja laisvai pastatomam voniom kad tai būtų galima padaryti, pasirinkimas yra tikrai labai labai mažas. Sekantis dalykas būtų atkreipti dėmesį, ar pavyks surinkti ant grindų stovinti vandenį. Ar pavyks padaryti mm, patogų, e, funkcionalų nubėgimą į lataką ar į trapą. Į, dabar ypač populiaru yra šalia vonios statyti e, dušo zoną ir tik tais tada statyti vonios, e, nu, tą dušo senelę. E, bet tada vonia, visa ta vonios zona labai labai apsitaško. Ir gali būti, kad ten tas vanduo stovės kažkur ten vonios kampe, jeigu nepadarytas normalus nubėgimas. Jeigu turite tokią vonę ir ypač jeigu šalia dar yra dušo kabina, tai parašykite komentaruose, ar jūs susidurėt su kažkokia vandens surinkimo problema ir kur pas jūs yra padarytas latakas ar trapas. Tada e, vonios reikmenų vieta. E, čia jokių problemų nėra, nors ir nėra kaip pastatyti ant vonios ant tų buteliukų, bet ir nereikia. Tai galima tam panaudoti e, sienoje, padarytas nišas, galima ant vonios specialius tokius padėklus, E, pasidėti, labai gražiai atrodo galima šalia vonios pasidėti mm, kažkokį staliuką, suoliuką, kėdutę, dar kažką. Ir tiesiog labai ir gražiai atrodo, labai instagramiškai, pinterestiškai. Ir e, tikrai, žodžiu, manau, su tom priemonėm vonios, e, kur jas pasidėti, problemų tikrai nėra. E, tada kaina, žinoma. Tai jeigu jūs ieškote kažkokio e, ekonominio vonios įrengimo varianto, tai tikrai nesvarstykite laisvai pastatomos vonios, nes ir pačios vonios kaip padaikto kaina yra tikrai žymiai, žymiai didesnė ir jeigu dar grindinimą iš šituvą pirksite irgi jisai brangus dalykas, tai tiesiog E, turėkite omeny, kad kainuos tikrai brangiau nei standartinė bona. Taip pat dar sulaukiau atsiliepimų apie medžiagą, kad e, akmens masės laisvai pastatomos vonios labai, nu nelabai, bet ganėtinai gerai įgeria purvą, tai e, labiau matosi, reikia dažniau valyti. Tai va toks niuansas būtų. Tada forma. Apie ją irgi nepagalvojau, kad dar taip gali būti, kad vienos vonios yra labai patogios gulėjimui, o kitos vonios yra patogios tiesiog sėdėjimui, nes ten kažkaip dugnas yra matyti išformuotas kitaip, tai tiesiog jeigu turite galimybę ar kažkokiam salone pagulėti, aišku, ne vandenį <laughs> su rūbais, tiesiog bent jau įlipti į ją ir pasižiūrėti, ar jums bus patogu atsigulti, ar kaip jūs ten mėgstate praustis ir gulėti. Tai vat, pasibandykite fiziškai, jeigu tik tai išeina. Na ir tiek, man atrodo, visus niuansus paminėjau. E, tai Tai va, tai lauks, laukčiau dar tada ir jūsų patirčių, tie, kurie žiūrite, e, kas turite laisvai pastatomą vonę, ar esate patenkinti, gal kažkokių minusų matote, gal kaip tik kažkokį labai didelį pliusą matote, galite patvirtinti kažką, ką kalbėjau, ar paneigti. Tai labai įdomu būtų jūsų patirtis, nes tikrai jau šitas laisvai pastatomas vonas dabar labai labai ant bangos ir e, labai linkėčiau nesusižavėti tais e, pinterestiškais paveiksliukais, nes, na tikrai, pripažinkim, gražiai atrodo, bet ir įsivertinkite viską, ką vat aš kalbėjau, ir kainą, ir vietos E, aspektus ir visus kitus ir tik tais tada jau pirkite tą vonią. Tai tikiuosi, kad šis video jums buvo įdomus ir naudingas, ypač tiem, kurie dar svarstate pirkti tokią vonią. Ir jeigu patiko, jeigu radite naudos, būtinai paspauskite laiką, jeigu dar neprenumeruojate, tai tai padarykite, nes tikrai žadu dar daug kelti naudingo turinio. Tai kol kas tiek, susitiksime kitą kartą. Iki.